En we zitten op de Grizzly River Run in een privéboot. Oh. <laughs> Hebben we er zin in? dat wordt het! Dat wordt het! Be sure to watch your kids. Awesome! Now get ready for some white water. Hola, balseros! Para que su paseo en balsa sea seguro, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad puesto con las ah, manos, pies, piernas y todo lo demás dentro de la balsa. Y asegúrense de cuidar a los niños. ¡Genial! Ahora prepárense para enfrentar las turbulentas aguas. Ik ga het toch afvallen. Zo? Daar is hij weer hoor. Grizzly Peak. Voor sommige mensen is het een wolf. Want je hebt natuurlijk ook eh, de grizzly wolf. Een hele gevaarlijke wolf is dat. Naast de bruine wolf en de witte wolf. En de ijswolf. Ja, dan gaan we omhoog. Uh, spannend, spannend, spannend, plaats te maken voor de, voor de beuk tegen dat ding. Dat wist jij! <laughs> Ik heb al de eerste druppels over me heen gehad. Er zitten namelijk van dat soort sprinklers. En ik ga gewoon nog een keer. Yeah. We zijn bijna boven. We hebben zeker een hele leuke privéboot. Het is dus hartstikke druk in het park, maar hier staat dus gewoon geen wachtrij. Behalve het feit dat hij net even een 101 had, was dat binnen, nou ik denk 10 minuten opgelost. Dus 5, gezellig op kamp, ook bovenop de berg. <laughs> best wild. <laughs> me af. Daar gaan we zo ook vanaf. Nou. hou je wel vast. Ja, ik heb hem vast. Ja, maar Kijk nou. Ja? <laughs> Suus met de trekkershirt. Zei ik al. Oh, wat mooi. Oh, wat mooi. En we gaan zo nog een keer. Ah. Daar gaan we. Jij wilde erin. ik wilde erin, helemaal gelijk in. Ja, ik wilde erin. Oh. <laughs> Wat is deze sigaretten? Ja, moeten we zo even kijken of ze het nog doen. <laughs> nou, liefie! <laughs> gelukkig zijn we nu in de schaduw, dat is lekker koud. Nou, dat was dus eh, de Grizzly River Run. Je wordt er zeker weten nat in. Maar hij is wel leuk. <laughs> hij zei dat. En mijn telefoon ook. <laughs> Dan blij met een waterdichte telefoon. Oh.